न्यूज पर आपका स्वागत है मैं हूँ शिवानी हमारे देश के सुरक्षा जवान इन दिनों हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं इन्हें कैसे बचाया जा सकता है आइए जानते हैं कुछ उदाहरण फेसबुक की हसीन दुनिया में पाकिस्तानी जासूसी agency inter service intelligence ISI की दखल की दास्तान इस कदर घर गई है कि विदेशों में बैठे उसके गुर्गे हसीन वीडियो फोटो और कहानियां पोस्ट करके उपयोगकर्ताओं को बाध्य कर देते हैं कि वह उसे लाइक या कमेंट करे जैसे ही यह कमेंट या लाइक उपयोगकर्ता करता है वह आईएसआई के बुने जाल में फंसता चला जाता है आईएसआई का नया मॉड्यूल है सेक्स शादी व नौकरी एटीएस के अनुसार आईएसआई या दुश्मन देश बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के बहाने वर्गला कर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है इसी प्रकार अविवाहितों को भी निशाना बनाया जा रहा है जिन्हें विदेशों में बैठे जासूस सेंध कर धर्मादक अदाओं के जरिए टारगेट कर रहे हैं जिसकी परिणति अदा में फंसकर शादी तो नहीं पर सजा जरूर हो रही है